Долгожданный выпуск по просьбе Алексея Березовского «Спуск по ступенькам». Если подниматься по ним более-менее легко, то спуск очень даже опасен. Будьте предельно аккуратны. Существует три основных способа – серп по ступенькам, спуск боком и вот эта непонятная штука. Спуск боком надежнее, если есть перила или парапет. Не стыдитесь их использовать, ведь это ваша безопасность. Становимся к ступенькам боком и делаем шаг ближней ногой. Еще не упали, значит ступеньки ровные и можно ступать второй ногой. Этот вариант медленный и подойдет для новичков. Если ступеньки широкие, можно проехать вдоль них под углом. Серф по ступенькам в основном его делают спиной вперед. При спуске вес на ноге, который едет за ведущей. Фактически вы едете на носочках, за счет этого происходит амортизация. Спуск можно делать и лицом вперед, но это болезненно и менее стабильно. И самый практичный вариант – та самая непонятная штука. Спуск при этом быстрее и более-менее контролируемый, он подходит для ступенек с уклоном. При его исполнении ноги выскакивают под углом. При этом аккуратное распределение нагрузки регулирует скорость. Для этого варианта желательно уметь делать крабик. Помните, что все ступеньки разные и метод спуска подбирается под конкретную ситуацию. Иногда проще всего спрыгнуть с них.